Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video or for today's content natin is gagawin ko yung requested video na sinadjust nyo nung previous kong video na nagtatanong ako ano bang pwede yung suggestion nyo na gawin ko makeup look na next. So eto na nga yun guys. If you're curious and interested about it, just keep on watching. So yung na-request nyong video is yung edgy look daw So, tatry ko siyang gawin sa mga makeup na meron ako. So, let's start! First kong gagawin guys is tatanggalin ko muna yung salamin ko tapos maglalagay ako ng contact lens. Ayan guys, nalagay na natin yung contact lens ko. Siyempre, edgy-edgy look yung... Edgy-edgy. <laughs> Edgy look yung gagawin nating um, look ngayon. Kaya nag-gray contact lens ako. For the foundation guys, gagamitin ko list is yung Fit Me na matte and poreless nila. Yan, tapos na tayo sa ating foundation guys. Next natin is concealer. So for the concealer, gagamitin natin yung Fit Me na concealer nila. So, yun. Today, magko-concealer tayo kasi sa turingan namang edgy-edgy to, edi, todo na natin. And guys, after nung concealer natin, um, magba-bronze na tayo. Blondes muna yung inuuna ko bago ako mag-powder ko. at ang gagamitin ko yung features and shades na contouring and highlighting nila. Yung shade na ginagamit ko is ito, yung nasa pinakaunahan ng palette. Yan. After bronzing guys, yan na magsiset na tayo ng powder. So gagamitin ko lang powder is yung BB powder ng pants na nilipat ko lang sa Coty Airspan na lagayan. Isiset lang natin lahat. Pasensya na kayo guys kung may maiingay. Kapit-bahayan. Walang bata dito. After natin mag-powder is pupunta na tayo sa ice. Tatry lang natin gawing edge yung ice natin. So gagamit ako ulit nung bronzing after natin lagay yung bronzer sa mata natin, gagamitin ko naman is yung focal year na palette nila. Ito na lang yung pinaka-dark na brown. Intense pa natin ng konti. Tapos, i-connect na natin siya sa lower half lang ng eyes or ng lids natin. Sorry guys, hindi ako masyado makapag-explain ang hirap pala nito pagka nag-eyeshadow ka pero ine-explain mo rin yung ginagawa mo. <laughs> Medyo mahirap pala siya, no? Next natin is kukuha tayo ng pang-blend the brush. Kailangan natin i-blend to. Baka mamaya mukha tayong engot. Yung edgy natin, panda kuha lang ako ng, ah, tumalon. <laughs> kuha lang ako ng gantong klaseng brush. Kuhain ko lang yung black na eyeshadow dun sa palette ng Pro ng Pocalure. Tapos magko-focus lang ako dito. Tapos, itutuloy ko na siya sa uh, lower lid ko. Saan may uling sa mukha? May uling sa mala. <laughs> Hello? Parang Dracula. Joke. kuhain lang ulit natin yung pinambronze natin. Tapos, blend natin siya dito sa lower para naman ma-soften yung black kasi nagmumura na siya dun eh. Balik tayo ulit dun sa dark brown tapos ilagay natin siya dito. Tapos gamit tayo ng ibang brush guys. Yung medyo flat. Yung ganito. Tapos kuha tayo na medyo shimmer na eyeshadow. Tapos ilagay natin siya dito sa inner. Para kahit pa paano mabalance natin yung, yung look. Kasi hindi ko na alam yun ang ginagawa ko dito. Sino ba yung mga nag-request nito? Na At naisipan ko namang gawin din. Tatapusin ko lang yung eyes ko. Lalagay lang ko na eyeliner. Ayun guys, nakapaglagay na ako ng eyeliner tsaka ng mascara. Next step natin is kilay na. Next step, after ng kilay guys, mag-lips na tayo. Ay hindi, mag-contour muna tayo. Na. After ko siyang maglagay, after ako maglagay ng um, contour, um, next nating gawin is mag-highlight na tayo. So, edgy naman to. Ito na natin yung highlighter. Tapos next na natin is mag-lip tint na tayo. Wala. Parang hindi. So, balik tayo dito sa sponge. Medyo i-gradient-gradient natin siya. Kasi parang naglalaban pala siya. Ayan. Mas okay ako dito. Tapos yun na! Yun na yung pinagagawa ko sa buhay ko. So, tataposin ko lang yung look ko and I'll be right back. Turn up with the clean boys, new house, brilliant, that's my guys, ito na yung uh, final look na ginawa ko dun sa take ng edgy edgy look na ni-request nyo. Sana kahit papano um, nabigyan ko ng effort. <laughs> Binigyan ng effort. Binawian na lang ng effort dito sa pawid tsaka sa mga piercing accessories tapos sa badamit. Tapos yung look, okay naman siya pero meron pa mas igagaling yan. <laughs> So, try na lang natin ulit next time. Yan, maraming maraming salamat guys. If meron ka pang request or meron kang gusto ipagawa sa akin na look, comment down below lang. Try nating gawin ulit. Tapos, yan. Subscribe na lang kayo guys. Tapos, yung notification bell, hit nyo na rin. Tapos, comment na rin kayo. Tapos, um, like, tapos share nyo na rin. Yun, maraming maraming salamat. Bye! <laughs>